Not all the demons Come on church Those they not the gospel Mais l'évangile, son message qui sortit en haut dans le trône de Dieu et qui dirige l'étude théologique pour joindre divinité ça, joindre le Dieu d'Abraham, joindre le Dieu d'Isaac, joindre le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, joindre le Dieu de Moïse. Aïe, aïe, aïe. Nous bénirons le Dieu des prophètes, des vrais prophètes de l'Ancien Testament. Maintenant, l'Énal fait différence entre Dieu d'Israël avec Dieu philistéo, c'est des bagages différents. L'Énal fait eh, eh, comparaison entre Dieu d'Israël et Dieu des Amoréens. Uh, c'est différent. Two different things. La comparaison When we compare, entre Dieu d'Israël et, le Dieu, Dieu des Égyptiens, est nettement différent. Les mal sont dans la mythologie égyptienne, levane na poteyon egipsyen nou an diye egipsyen yo se diyo an ba glou se diyo an ba ter se diyo an apyeboa eskele gizaptonim eskele gizaptonim la se diyo an apyeboa se diyo an apyewash se diyo an apyewash C'est Dieu en bas en main. Son paquet de divinité bien laide. Mais l'on est dents. Mais l'on est griffio. Mais l'on est bougé. Ah, Amen. Tandis que le Dieu d'Israël n'a pas une forme propre. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent la donne esprit en vérité. Mon Dieu pas conforme l'homme. Mon Dieu pas qu'on l'homme. Son puissance imposée liée. Ça le dit, c'est ça. Ou pas qu'à faire image Ou pas qu'à faire représentation Ou pas qu'à parler de lui de quoi comment. Son Dieu exceptionnel. C'est lui-même qui terre C'est lui qui crée l'homme avec un sentiment de l'homme, avec volonté, avec pouvoir. C'est lui qui crée l'homme pour ça. Et si l'homme sont puissants d'aujourd'hui. C'est notre grande puissance en sortie. C'est notre grande puissance en sortie comes from the all powerful God. Malgré l'homme perdu la présence de Dieu. Even when God lost the presence of God. Mais puissance naturelle, mon Dieu, but, the, but the power, the Toujours demeuré. Toujours demeurer. Still in men. Satan rentré. Satan came in men. Li, li la donne. I yon lom kontre a Diyo Sa bon Diyo fè Bon Diyo ptras son plan Li di menm jen satan depoze pwisos nan wak Pwil gate plan Ave pwisos naturel nou reagea Mwen menm tou Mwen ptras son plan sali Pwil depozon baga an dan wak là, et puis pour des fois, se rencontrer. Amen, amen, amen, amen. Pour des fois, se rencontrer. Amen, amen, amen. Et ça fait les, les mal étudier toujours la définition de l'évangile. L'évangile a une définition de combat. L'évangile a une définition de combat. C'est-à-dire que des fois, faire l'évangile qu'on veut qu'on parle dans le combat. It's a battlefield, whether you want it or not. Depo ap fer levahil Depo d'akom pou fer levahil Depo d'akom pou levahil domine Depo d'akom pou levahil domine l'espri Depo d'akom pou levahil domine namo Depo d'akom pou levahil domine kor Depo d'akom pou levahil domine la vi Un nou komba Un nou komba E nam di anko e se maten, nan mou monsan nan mtou sa, nan mpou monsan nan mtou sa, pa gen evanjil sa koba, i pa egziste, i pa egziste, esko gen kouaj, esko gen kouaj, gen evanjil sa madam, des de gospel without ah. wife, Gen evanjin se madam Gen evanjin se mari Gen evanjin se pitit Gen evanjin se rejan Gen evanjin se riches Gen evanjin se maman Gen evanjin se papa Gen evanjin se presiden Gen evanjin se magistrat Gen evanjin se konensans Gen evanjin se Gen evanjin se Gen evanjin se Gardez l'évangile sans diplôme. Gardez l'évangile sans connaissance. Gardez l'évangile sans diplôme. l'évangile sans, maîtrise. Gardez l'évangile sans master. Gardez l'évangile sans doctorat. Mais pas que l'évangile sans souffrance. Amen. Amen. Pas l'évangile sans combat. Pas que l'évangile sans bataille. Il n'y a pas que l'évangile sans bataille. Nouveau converti oh là. Right now, nouveau converti qui est dans salle là. Nouveau converti qui attendait. Jour prend l'évangile là. Bataille a commencé. Alléluia. Amen. Anglophone captain de mieux. The English people that are listening to me right now. Pas qu'un évangile plus à l'aise. There's no gospel and you're, you're tout à l'aise ou prendre dans le monde. You're at ease, all your ease. Mais immédiatement vous venez convertir. But when you accept Jesus Christ, vous venez recevoir la révélation de Dieu. You receive the revelations of God. Bah la The things are different. Ou pas qu'à dire ce que encore. You cannot say what you want anymore. Ou pas qu'à le encore. You cannot go where you want anymore. Ou pas qu'à performer encore. Ou pa ka di betis ou vle akor Ou pa ka bat moun ou vle akor Ou pa ka l pou an gaston ou vle akor Ou pa ka pou an fom ou vle akor Ou pa ka fel an jan ne pa di jan ou vle akor Son kesyon batay Son kesyon batay Men ne pa di zan moun ou pa ka di an akor Aya ya ya, kele ki zabe nyan vient de vous-même. does it come from you. It's the gospel that asks for that. M'm- I think I already told you that. I've already told you that. Sometimes I feel like I could steal women. But the gospel doesn't give way for that. I don't know about you. Mèm tou gen de dem, mèm senti gen fòm da vole. Mèm si bat a vèm vole, mèm ta fè de kwa vel. E pa madèm mwen ki kè anpechèm. Gason tòp mè dam pou madèm mwen te kè anpechèm. Gason tòp kòkèm. Pou mèm bat a tòmpe li. Mèm si mèm si nou ba repon mwen. Mèm, if you don't answer me right now. Mais moi, je connais en dame. But I know the greediness. Et c'est l'évangile qui sauve. The wicked ways and you. Ah. The gospel that saved you. Ouais, garçon, pour n'a coquin ni. The, man and his wicked ways. Ma, ma, ma bon exemple. I will give you an example. Il y a une douche chérie. He can tell you, honey. There's been a long time I've been giving you a gift. You, you see, next week that's coming, I will give you a gift. anyway. and he's making small face. Like puis, naïf, and the women usually the naive. And the man said, I will give you a gift. And it goes away. And the woman is staying and waiting for a gift. Il the man is always bien being with a man, a woman in picture And when he comes back, he can give you, if he remembers, if he remembers, bah, He could bring you a little something. He could tell you, honey, that was a surprise. What did he bring? a, candy, a little flower. And you just happy, my husband loves me. Il longtemps. Mais c'est pour Jean nous coquins. He cheated on you long time ago. Même je suis pas d'accord avec même moi-même. C'est l'évangile qui sauve. Even if you don't agree, I know that. The l'évangile qui sauve, l'évangile qui sauve. Gospel madame ça plusieurs coups. I would have, I would have cheated her long Donc, time ago. Jésus plus. You need to love longtemps, Jesus longtemps more. passé parce long, que long, long after me. Because I Mais l'évangile pas bon passé. But the gospel Amen. Jour t'a dit mon pas coquin en dame pas confiance The day you say you don't have any wicked ways in you, I would not trust you with my daughter. If you don't admit that you have wicked ways in your heart I will not trust you Anou di l'Evangil Anou di l'Evangil Tout Ameriken, euh, Afriken euh, Tout se koken Gè si pa bon mè mou Some women are very wicked also. I have Mais dans études moi, But in my studies, études dans la société américaine, dans society société canadienne, dans africaine, African society, ça fait recherche dans tout. I've, I've done research in all of those. Ou pas bon. We found there's a lot of women that Mais are very wicked. Bon. But the men are mostly wicked. Donc, l'homme femme a un mari qui est fidèle Et pas Maria pour glorifier, Jésus vous lever bien haut. You do not glorify the but you need to glorify Jesus Christ. Mwen beni moun diye deske l'Evangil travesse Lè kwa mte kage plize pitit deyo E mwen kagade madan mwen anje mba trompe ou Mwen kagade ou nanje mba trompe ou Mwen kagade ou nanje mba trompe ou Mwen kagade pitit mwen ou nanje mba trompe ou Ou men supli devo ta vin koke wap di mkoto wen ni Avon mwen pale L'église Dieu mon Dieu God bless you, church. L'évangile sorti en l'air. The from above. Dans le trône de la majesté divine. And the throne of the God, le plan du salut pour l'homme. The, the, le plan du salut. The plan of gospel for, for men. The plan le plan of du salut pour l'homme. Il sortit en l'air. It comes from above. Et puis, sorti, il sort en l'air. When it comes from above, li pase pa Jésus-Christ, it comes, it goes through Jesus yon lot bon vaisseau. Another great vessel. Jésus-Christ transmet li bay 12 apôtres. Jesus Christ is transmit the gospel to the 12 apostles. 12 apôtres ça pour transmettre li bay le monde. The 12 apostles to transpire the gospel around the world. Mais couloir l'évangile là. This is the ways of the gospel. Dans la, dans la ligne du salut in the line of the salvation. have Haven't you noticed? Dans in this time, When somebody wants to find il dit And he, they ask themselves, and what should I convert? Regardez, if you say you converted and met dans la porte étroite, and the narrow way, narrow ou, ou mauvaise voie. You, you found the. wrong m'attendez I don't hear you, church. Moi, dis, converti dans la porte étoile. If you Côté pasteur Amel a dirigé. Pastor Amel is Ou choisi mauvaise voie. You have chosen the wrong path. dois convertir. If non ou choisi mauvaise voie. You found the wrong convertir dans You to go Ou choisi mauvaise voie. Je dois convertir dans le corps de Christ. Ou choisir mauvaise voie. Je dois convertir dans sabbat. Ou choisir mauvaise voie. Je dois convertir dans l'église de Dieu. Ou choisir mauvaise voie. Je dois convertir dans Nazareyen Ou chwazi mouvez zwa Sou dwa konverti nan metodist Ou chwazi mouvez zwa Sou di paske tonton ou sepaste l'eglise la Ou ap mache la den Ou chwazi mouvez zwa Ou chwazi mouvez zwa Si parce que Marie ou c'est pasteur, même si la fête démagogie j'ai choisi ou choisi mauvaise joie, si ou marcher dans la religion dans le moment, là où la tête tout tête en bas dans la Bible. et lose your way all the way. catholique ou decide to bas a la boue you found the wrong path. If Bon, où, où devant derrière? Witnesses, you're, you're upside down. Soudou nan Branham, etc. L'évangile pas de ça ou la donne. Ça, tout ça, on a de bail l'homme yoye. Si vous besoin sauver sans Jésus-Christ, c'est Jésus qui sauve le monde. C'est pas ça bah, qui sauve le monde. C'est pas porter toi qui sauve le monde. C'est pas connaître Christ qui sauve le monde. C'est pas Nazaréen qui sauve le monde. C'est pas catholique qui sauve le monde. Je parle de Mahomet. Un vieux prophète, un vieux prophète qui mourut en 600. En 622 ou en 661. Non, Branham, etc. Tout, ça, c'est la doctrine. Si nous besoin sauver, c'est Amel pour convertir. doctrine Amel pas a que mon Dieu Amel salut. Apotanel ah, pas salut. Salut à son rôle sorti. Il passe par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Le repos de l'homme n'est pas dans l'homme. Le repos de l'homme n'est pas dans l'homme. Le repos de l'homme n'est pas dans l'homme. Le salut de l'homme n'est pas dans l'homme. Le salut de l'homme n'est pas sur la terre. Le salut de l'homme ne vient pas d'une université quelconque, the salvation of man quelconque sur la terre, mais sorti en haut. But it comes from above. Car, Because, ça nous dit dans la parole là, l'apôtre Paul dit, Je ne prends honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Monsieur, nous entendons. Quiconque croit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Cela veut dire que mais ça l'évangile. C'est bon, parler, mon Dieu, mais c'est parler avec l'homme. C'est sauver, mais c'est sauver. Et mais mon Dieu est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement haut, il est tellement profond, il est tellement bon sainteté impeccable. Moun pa ka wel moun pa ka touche l nan gloal, li voye parol la, li voye la parol, par laquelle ou kapab saisir et ça veut dire, il te dit dans Jean 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu.